to the beat. Artlist.io Music Licensing Reimagined.

policajti. Ale tady se opravuje silnice, ty policajti. je 19. A je jeda. Co no, tam? takže nic. Dobrý. Nebydlím. Nebydlíte, tak to jsem chtěla točit v Janově uzavřené. Hm, jo, jo. Tady takhle jsem chtěla točit. Dobrý. Uh-huh. kde vzali tak krásné haslo. <laughs> že jsem zajedu ještě jednu. No, toč se ty, abych se točil. Jak se tady můžeš točit? Já čekám, co udělá ten blbec přede mnou, víš? To budou dobrovolníci. Dobrovolníci. Vidíte, nevím, no nevidím. Tak jsme nedojeli daleko. Ruth asi dobrá, Ruth Gellerová by byla. Můžeme ho i uhnout, tak jo. Koukám, tak na tebe, co tam vyškrábni. Zkus eh, si představit, že by si musel nevidí, za stopinku vybrat některé z těchto 14 Jak ho teď vyjedu, to bude. No. Tak pozor. Prdel. Na 14. místě Cordula. 13. Šimona. No, Atleta. No, No no, ono, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už ho chce fištrona. <laughs> jo, jdu si vybral no někde. Klíčem, ale. No. Ale mám tam místo, plač. Já jsem tam měl. Já vidím, že tam mám 3 cm, ale co mám dělat? Kdyby nebyl tak tlustý, tak to auto... Mají toho psu. A na psa jim seru. Nejsem moc blízko toho červeného, ale už ne, ne. ne. ne. Jo, díky. Můžete. Jedu, jedu, jedu, točte trošku. Ať nejsou ve Tak, a můžete rovno. Jo, díky. Zbytečně moc.